服装什么事？教你课外的服装知识。Hello，大家好，我是沈老师。今天这集呢，针对上一集我们讲的就是人的各部位介绍啊，胸围线、腰围线在哪里？那我们就要看这些部位对应在板子上是什么地方。那我们就准备开始喽。我们的频道呢，会教大家一些免费的服装技术教学以及各个服装相关知识，欢迎先订阅我们哦。上次的点跟线都已经讲完了嘛？如果不知道的话，记得去复习一下上一集。 那我们再回顾一下那些点，然后我们来对应在板子身上。第一个部分是点，有四个点，大家还记得吗？一、二、三、四，哎，没有吧？五个点，不好意思啊，五个点。好，那针对这五个点呢，我们在板子上到底在哪里呢？第一个点，前中心点，前中心点在板子上呢，就是在这边。好，我画一个叉叉。前中心点，我上我刚刚的顺序是什么？前，OK，记得了。好，这就是前中心点。 那接着呢，就是后中心点了。后中心点，我们看一下，上次的点是在这里，这里呢就是对应到板子的这个后片跟中心交界的位置，这个叫做后中心点。那接着呢，还有一个点是侧景点嘛？那侧景点的地方呢，就是在前后片这个地方的位置，哦，就是肩膀跟领口交界处，我们简称 S N P。 那上一集有讲到这些的缩写对应的名称是什么？那记得去看一下上一集哦。好，那接着就是尖端点。那尖端点在板子上就是这个肩膀最宽的这个地方的位置。那因为前后中心就是分开了嘛，就是前片的中心只有在前片有，后片的中心只有在后片有。但是这个侧颈点跟尖端点因为是。 前片跟后片接起来的地方，所以前后片都会各有一个侧颈点跟尖端点。所以在这个板片，这个是前片，这个是后片，然后分别都有侧颈点、尖端点、侧颈点跟尖端点。好，那再来还有一个点呢，就是这个 BP 点，就是乳尖点的地方，女生的乳尖点。那在板子上呢，大家可以对应嘛，乳尖点只有在前片有胸部，所以只有前片有，那我们就会是在这个位置。 那我们就会是在胸褶的最凸的这个点，这叫 B P 点。好，以上这几个点就是我们对应在板子上的各个部位喽。好，那这个是缩小版的嘛？那我们就来看真正的一比一的板子，它在人体上是什么样子？我们就来放大了一个。好，那我们一样可以对哦。这边是前中心、侧颈点、尖端点、B P 点。好，对在人台身上是什么样的位置呢？好，你看喽。 以这个是基本圆形的板片来说，这边还记得哈，前中心点，这个就是所谓的胸折了。好，下次有机会再教大家这个胸折的理论是什么。这个折子折起来，这个胸部的形就跑出来了嘛。好，所以对应上来呢，我们就可以看到这个是前中心点、侧颈点、尖端点，然后 BP 点、后片我们相对应的位置。嗯，奶酥后片还不错。 好，这边呢就是后中心点了，这边也是一个侧颈点跟尖端点。好，所以后面就有三个点：后中心、侧颈点、尖端点。那就是垂直线啊，那基本的垂直位置呢，大家还记得吗？有前中心、斜边、后中心。那这些呢，在板子上，我们回到这边来看。 前中心的话呢，就是在前片跟这个前中心点往下垂直延伸的地方，这个叫做前中心。好，就是这一条线。好，第二个呢，后中心就是后片的中心线。好，这个垂直下来，后中心。那再来呢，斜边线。那斜边线因为是前跟后的结合在一起的线，所以前后片都有。好，在这边斜边线。 这边还有一条弧度的线，我们叫做袖笼线，还记得吗？好，这条呢我们就叫做前袖笼，这条叫做后袖笼。好，我们看一下在对应人体上的位置是在哪里。前中心线呢，放大版在这边，前中心线。好，那再来呢前后交接的线，好斜边线，前片跟后片车缝在一起的这条线，斜边。好，再来后片。 后片中心垂直下来这条叫做后中心线，再来，好前袖拢这条呢就是后袖拢线啦。好，刚刚垂直线讲完之后呢，我们就换水平线啦。水平线呢就是上次讲的胸腰臀嘛，三维尺寸，在板子上呢，这边就是我们的胸围线啦，经过 BP 水平的这一条线叫做胸围线。那最细的这个腰围。 水平拉一圈，我们叫做腰围线。屁股最凸的地方呢，水平拉一圈叫做臀围线。这是我们三围：胸围、腰围、臀围。那还有另外一条呢，就是肩线啦，好，就是侧颈点到尖端点的连线。那我们来看一下放大版的位置，水平一条到后面这样一整圈，这就是我们的胸围线。那经过这个 BP 就是最凸的地方。 那腰围就是最细的地方，水平拉一圈，好，从那边拉过来，这是腰围。那臀围就是屁股最凸的地方，水平拉一圈，胸、腰、臀。好，那这条呢，就是我刚刚讲的侧颈点跟肩端点连成的一条线，叫做肩线。你必须要先了解好这些部位的名称是什么，我们量身啊、打板的时候，你才会搞不清楚状况，到底哪里是哪里。 好，那下一集呢？我们会针对这些部位呢，它去进行专业的量身教学。我们下次见。刚才突然觉得很喘，这个是不是新冠的后遗症？ <laughs> 另外，我们有图文版，专业精美的图文版，IG 跟脸书在下面，记得要订阅我们啊，拜拜。